Welcome back sa akin channel. Karon kay Di of Manaho, ako yung laing mahimo. So, nako sa kabo, nako ka man dito di as boarding house ako ning ang interview <laughs> si sa, sa taas kay wa pa may di pa may kay ila. So, akong antuon sa taas kay ano. Akong pangutanon og tag interview. <laughs> sa taas so atong bukawon ang natubaw. <laughs> so, mato ko sa taas kay mag-vlog ko niya. Ug mag-interview ko ni Iza ug asa ko. Mo na mo pwedeng house. Da da da na ko ida ko na higda dress. <laughs> Ako sa doon sa taas kay. Ako sa interviewon. So, musaka... ka. Bising niya. Mo mo ko unsa na kay ka resora. <laughs> Nag-vlog ko. Vlogger na niyo. Musaka, musaka ka. Musaka ko sa taas. Na ako sa taas na isang, isang bed. So ako siya pumunta na ano. Nag-aasa siya. O, kung sa pailain. Sige. Okay. Pumunta mo sa ate. Okay lang. Te, taga-asa na ka, te? Ah, taga Mindanao ko. Ah, Hi! Taga Mindanao. Oo. Pila na pila yun na may edad eh. Ako, uh, ah, 42 pa lang. Nja, 42. Nga, chikas, imong kuan ba, imong kinabuhi diha sa ato. <laughs> Sige lang, gudong nakikap. Ah. Wala sa guys, nasa say katawag, so, bahala sa nasa katawag, basta sa sa pangutanon, so, Unya, pila na yung mga te. Diba? Buy of oh, lucky. balita. Nandiyan? mga ta. Bisaya. Wow. Nandiyan? Nandiyan mga Bisaya. asa, asa man nung ba na ron? Nung ba heaven? Nasa heaven, na story sa inyo. Busy, busy kayo ko. Busy sa ko. na po na ko sa Oh, na sister na. Sister ni mo, mga lagi mo. Mga, mga, hindi way baha dito sa inyo Ito no? ba sa labas huwag man ko sa mga kaloy at ginoo. Isa. Bisayas, Bisayas to na ibaha. Sa to wala. First time ba may ni ate nga nagkamit karong adlaw. Ah? So, ang was nang gintay bug taga Sa kayo pa ko kayo lagis. <laughs> Nasa sa taas ako sa ubos. Imo kung gikuan ba? wala ko ka prepare ba o? Oh? Di, nga na man nga interview ko ka og kanang kanang vlogger na pinakurat. <laughs> <laughs> pinakurat unsa? Unsa may mm, kanang kaan? Masa may mong karanasan sa imong pag-ari dire sa Hong Kong? Sa pangunin Ah. Uh, ay, kuan ha. Kuan. Ano sabi mga karanasan nga? Ako pa ka dire sa Hong Kong? 2 years na ko sa Hong Kong. Mag 2 years na ka? 2 years na ko dahil. Sus, dahil diya na ang kalami ug na ikapait day aw ana man sila kinabuhi sa ako at ah, sa atong atong atong kinabuhi sa kay mga tagalar din eh. ang bisig kaayo ti ay jud Si ate, guwapa pa siya kaysa nako. Na ay, di, oi pare, mas guwapa ni, guwapa ni. guys, nakawarat ko ganyan pagkakita na ako kay. Ah. Uy, nalagay, nalagay din ni Skuan, Christine Hermosa. Oh. Paulo. <laughs> Ayaw, ano, Lagi sa... <laughs> Tana, hindi, tanawa, hindi, ning maaf upload din ako, ha? Hindi chat kay, kanang kuan, kanang pagkakitan ho na ni sa kanang kuan, nakuratan, kay nakuratan siya mm. kay, kamay, abot na Nagkaon siya, nagkaon siya pag-abot na. <laughs> pag-abot na dire, kay una na mo kita, so, wala po siya ipangutana ko kung sa isa. Kanya, ten, sa, sa imong kaagi dire, sa may imong mga pait o di ka kuan. Sus, day, sus, akong, di sa Hong Kong, dire po ko nakasulay, ang ilong agnat, na tawag ani kada makakaon ng kag bilungag agna sa tawag na patatas sa tuwa di ba yun wag saging diri patatas sa kaon ko dai ana ano man uy lami uy lami man na diri te lagi ano na man kuan sa Pilipinas ang daw mo kumakaon na ana makaon ako nasa kalderita pag ah, nilungag mo kaon diri pa jud dai pasto manay manay kanang kuan kanang mo na lami nila diri mo kuan man ang nila sa ato kamuting. Hindi na tumakaw sa Pilipinas, makauna ko ito. Hmm. Hindi na galing mga pagkuan dito nga eh, ng mga atong pagat ng mga sagbot dito ilaha dire. Eh. Ang has kanang mga buyon, ang likod sa likod sa kanang likod sa kanang bao. Kanang bitong torto Oo. Muo na sa bao. Uy, muo na sa bote kinalamian mi kuno na kusog na sa sa lawas kanahas. Medyo kayo. Kita din kumakaon sa Pilipinas, kaya matana. Sige, nagsabaw ako lola, ano, mura lagi kuan. Kung <laughs> sa maning nang kuan, ay, makaangkos mga bata, kaya ako mga bata Ito nang lawas. Wala, itong lawas sa itong payatan ko. Oh, pero doon mga matay ko buwang dito eh. Pero doon kay mga matay dito, mga tuwang na, wag gali ko na eh. kayo, kaya itong buwang mga kuan dito, eh, ito yun. pa kayo dito mga pulang. So, Nah, nah, kami diri mo ya. na mo na nakanulo ko kay mga kaning mga ignorante lang yung mga Bisaya. Nas Dito at mga tinaguan. Nakamit si ate o ka ng kuan. Nakamit si ate ya, nga sige katubang sa kapilas. Magkaroon kayo magmat. Naot niya mag magsa magsakuli ang kanong may kaaraw kanong may tamangkita. Saan di mo gunin dyan? Oo, oh, saan karoon ako? mo na magkaroon pero bay nang sabado lang sa karon Abot ang mga gwapa, mas labaw ni gwapa. Arabot ang mga gwapa nga pangbula na. So, sa ate abi kong Tagalog, ay hmm, Tagalog man una, ang gituan, Tagalog, kaya Tagalog. Tagalog ko sa Kadugay, Bisaya, una, gawas na yun yun, yun, gawas. Bisaya, una, ay, ayan. Ang jamo, thank you, pag, thank you sa pag-share sa ako. Ah. Atlas ate, oh. Guwapa sa Atlas, magkadagat sa siguro ni kami papa, ha? Oh, Diyos, Sige po. Diyos, Diyos, maulaw ang kudanaw, eh. Kaduha lang kasi makugwapa, day. Takda lang kasi makugwapa nakita, ta. Tapos ate, kaya sa 40, 42? 42, pero eh, at the age, parang 18, 18 years old lang si ate, oh. <laughs> Single! Two Single. children! Jang za zambana kato naman sa heaven. Hindi na hinaot mo sa zaka makita sa Amerikano dere ba. <laughs> Naon tay grasya ko nung muabot ko na dere bang kaluyas Ginoo na ma. May grasya dawaton day dot ba. Lagi mo na na kami hotel basta day blessing mo te na ay nigruman man diha ug sa man basta buutan. Kuan na din na problema nang kuan basta dawaton. Oo. Oh, Basin sunod adlaw makadasmag ka og kuha magka magkadasmag ka ka nang Amerikano. Mamuumot na sa Amerikano. Lagi. Unsa? Gapahan kong ate, bisang ikuan. As in, wala kita mo bitaw ko pagkikita. Kupalay ka te. Sure ay. Lagi. Ito pagkikita no. Pag sa imo nung kadugo nga ana nga. Dili ako mo nakita nimo kay ang mga gwapa man jud ang mga boarding house ni Ate Lovely. Diba, unsa? Pagkakitan ko ng Pilimiros na, napadazigwapan <laughs> ako. Ulo ka na. Napadazigwapan ako. So, ta mag-expect nga napadazigwapo. Ah, gwapo? <laughs> Dito mag-expect nga ako rin gwapo ni Res Boarding House. Na ako dahil si gwapo. Dagang gwapa na rin, dagang gwapa. Ngita ni mga gwapo. <laughs> si, si ate, available na guys. So, ayan. Mo guys, mo nga mong ko ah, na, na chika na akong makaridyo ni ate sa taas. So, ako na hinabukat. So, ako isang gistorbo ka rin sa ganito ah. So, daghang salamat and thank you for watching this video. Peace.